Alhora, alhora que tenim una situació eh, eh, socialment complicada i que hi ha gent que ho està passant malament, també s'ha de dir que el potencial que té Barcelona és enorme, que quan veus ciutats del món que venen a Barcelona i que agafen a Barcelona com a referència en temes d'economia col·laborativa, de tecnologia, de ciències, que no podem perdre aquesta oportunitat, perquè en un moment en què Europa està en una situació molt difícil, amb l'extrema dreta creixent en molts països, nosaltres podem construir eh, un model de benestar que pot ser un exemple pel món.